お前らの訓練成果を見せる時が来たちなみに武器の扱いには気をつけような思考を明積にするは戦術ただ廃人にキスのみここは通さない姉さん経験だけに頼るものじゃないんです殴られたいやつは いずれ降臨するのザ生殺の木いず私に合わせる者がいれば効率が上がる俺がお前らの滅亡だなんて言ってみていいよ命を据えて誰かよく兵をさらんや 解了解この程度で止まると思うのすぐに片付ける私ならしっかり武器をその殻から解き放つどいつもこいつも今助けてやる 察の木伊豆くんしっかりしろ私の体の内部は1400度にもなってはあ <sighs> つまんねちょっとこの辺回ってくるわ